دیدن ار بل منانی رکیبم مهمان خانه دیدلر بلمم آنیکم bu mehman Keter her babam gördüm Kılı baba ditinebden ayım Keter her babam gördüm Kılı baba شميا قيقي باو غباوني كم براودرلر bu gülşen ya hakiki bağ qaniyatda o'zing doim hayon ayla salomatda biling بك ما يبقى عرض بلا عمرك يم سلام أدني

derler günah ki Kil yakşiler idem deyip Lüzum yok